осталось по сну. Закулись-ка нам в помощь. Некоторые не хотят спать. А ну-ка. Я-я-я-я. Давай ложись спать. Ну покажи, как ты умеешь спать. Давай я Покажи, закулись, как умеешь спать. Как я умею спать. Вот так вот ложусь. Вот так вот на подушечку. Вот так вот, вот так вот на подушечку. Вот так вот сейчас вот так вот укладываюсь. И вот так вот. Поцелуй, закулись, скажи. Ложись со мной. давай. Давай спи, да куда ты пошла? Да я тебе говорю, давай спи. Я тут сплю отлично от тебя. Ну, хоть ты себе выспишь, что за кулиска? М-м-м.